L'éducation, l'éducation financière euh, constitue pour notre fondation l'élément principal et l'élément clé qui permet une qualité de service que nous fournissons à notre clientèle. Pour chaque branche a une salle de formation. Et la première des choses que nous faisons, que nous assurons à nos agents quand ils commencent au début, c'est de leur assurer une formation de formateurs. Ils ont l'habitude de travailler avec ces personnes, donc ils peuvent parler leur langage et du coup passer le message d'une façon très explicite. En fait, la Fondation accorde une attention très particulière aux services non financiers, puisque nous avons réalisé que le prêt à lui seul ne peut pas garantir l'atteinte d'un impact social positif. Pour cela, la Fondation a défini tout un plan d'action dans les services non financiers et dernièrement, la Fondation a créé un département chargé des services non financiers. En premier lieu, le souci majeur de tous les clients de la Fondation, qui sont pour la plupart une clientèle analphabète, c'est le souci de la formation. Donc pour cela, nous avons défini tout un programme de formation, que ce soit dans le cadre de l'éducation financière ou bien d'une formation entrepreneuriale. Nous euh, préparons euh, des modules de formation dans le cadre de l'éducation financière et la formation entrepreneuriale, des modules qui sont gratuits et dont tous les clients peuvent bénéficier. Pour les euh, outils de sensibilisation, et de formation de notre clientèle, nous avons préparé un livret euh, des clients qui donne une idée sur le programme de la Fondation, sur leurs droits et leurs euh, obligations. Ce livret est distribué à tous les clients de la Fondation qui euh, doivent participer à des séances de formation avant de l'octroi de prêt. Le livret il est euh, conçu en langue euh, arabe, un dialecte simplifié, accessible à la majorité de la clientèle qui contient toutes les informations. C'est-à-dire que le client, quand il vient à la fondation euh, pour avoir un crédit, il doit s'inscrire dans une formation qu'on appelle la formation de base, qui sert essentiellement à vulgariser le programme de la fondation et à, lui expliquer l'offre de la fondation, euh, les, ses droits et ses obligations. Euh, puis, pour les clients qui renouvellent le crédit, on a ce qu'on appelle la formation continue. Et à travers cette formation continue, euh, on, essaie de le sensibiliser, de le former sur des modules de formation sur l'éducation financière, comme l'épargne, pourquoi épargner, l'utilité de l'épargne, ou sur la budgétisation, pourquoi faire un budget, aussi sur la bancarisation, pourquoi euh, avoir un compte, euh, quelles sont l'utilité d'un compte. Euh, aussi, on, le on, les sensibilise sur l'utilisation des cartes monétiques et aussi des moyens de paiement comme le chèque, les effets de commerce. Donc tout, tout ceci, tous ces modules de formation sont là pour aider le client à euh, avoir des informations qui sont sûres et qui vont le protéger par la suite. Dans le cadre également des services euh, non financiers, spécialement dans le cadre de l'appui à la commercialisation, nous veillons à ce que nos clients aient euh, les tuyaux nécessaires pour faire connaître et commercialiser leurs produits. Pour cela, nous participons dans différents foires et expositions et salons et dont la plupart des clients de la Fondation bénéficient de ces opportunités de commercialisation. Également, la Fondation a créé une galerie virtuelle au niveau de son site Internet. On y trouve la plupart de nos clientèles, ils présentent leurs produits et leurs articles. Cela peut euh, leur motiver et également euh, ça nous euh, assure un taux de fidélisation plus important de notre clientèle. Et donc nous accompagnons euh, aussi lentement que possible ces clients pour qu'ils puissent prendre et mieux prendre leur projet en charge. Nous assurons aussi des formations spécifiques, par exemple pour les jeunes, euh, avec certains organismes étrangers euh, parfois, au niveau national. Et nous avons des programmes de formation qui sont faits aussi au niveau de tout le secteur et qui sont suivis avec le Centre Mohamed VI, qui apporte une contribution très significative dans ce sens.